الحاكم يضرب بالطبلة الحاكم يضرب بالطبلة وجميع وزارات الإعلام تدق على ذات الطبلة وجميع وكالات الأنباء تضخم ايقاع الطبلة والصحف الكبرى والصغرى تعمل أيضا راقصة في مقهى تملكه الدولة لا يوجد شيء بالموسيقى أبشع من صوت الدولة هل ثمة قهر في التاريخ لك هذا القهر نفسي محبوس خد الشك تم بس العقل بده يبوس حرب الحق حلم بس الوجع ملموس عالصدر كابوس اشلاء بلا اسماء على وشي عم بت دوس التراب وسط تراب حمص عمل تلقيح عبير دمع زهور عم بيزور مع الريح منيح بس دور الجريح مش مريح رح صير شيخ اعمى عم برتل للضريح انجرحت فلتفات وشريت انباء عاجل اشتقت فاهتدات عخط حمام ساجل المحبة مش مراجل انا بحار نوحي عروكي فكر مالك اضطرات اشلح روحي ورمي عكتافك كتافك الربيع بعده مطول بعده النظرة ايني شفافك بدنا للعدية رية طرابلس وحمص دولة صورة دموية يشيلوا الصنم ساحة النور اكتبوا الله رب الحرية خلص صار صوت القصف إيقاع ماشي عزف عوتر عنف تلحين فاشي ركدت بإجري ريح حولي صوت مش مريح رصاص مثل صراخ ضيق مخزي عم بصيح لا أنا ثورتي لخلفي مش لسلفي وراح خيط لك ثوب صوفي مش حريري شرفي عن شرفتك رح غني وحمص تلسعني رح فكك حيط فكري بكرة فجرك بيجمعني فقد ولى عهد الاستعمار بس الكلام ده ارفع راسك عشان تفكر منيح بتشوف افق طلع لقدام الافق مفتوح امامك فكر بحريه مش بس كلام جذابي مش بس كبرياء منفوخ عقل حر انا كل ما قلت 我喊妈妈。